Здравейте! Днес аз ще бъда Етиен, защото той е зад камерата. Посетихме Digital Kids, а аз взех вафлите на децата, защото ги бих на дама. 16 май 2015 година, събота. Доста натоварен ден от към светски събития. Имайки предвид, шоколадането нещо си с огромната опашка. Кариера с кауза черпеха с бира, заради жегата или каквото и там да бъде. Освен това, говореха и за стажове и за бъдещето наистина. Фестивала на науката пускаха дронове над Зигмов и чакаха да видят при падането на батериите дали ще обезглавят някого. Вечерта беше скандална с безцелното бутане в нощта на музеите, обаче най-значимото беше определянето на бъдещето. Как така определяне? Ами просто, на Digital Kids 2 в модерния театър New Trend Media събраха заинтересовани родители от бъдещето на децата си. Какво се случи, че да накара дори винаги правите родители да замълчат и да се замислят? Дарин Маджаров от Уча.се разясни как децата могат да подобрят успеха си и да имат повече свободно време. Кристина Штерва от Samsung разказа за важността на дигиталните умения при учителите и как технологиите развиват креативността на децата за защото Валерий Андреев и Димитър Иванов задаваха въпросът готови ли са децата за предизвикателството 90% от професиите на бъдещето да изискват IT умения. След практическите съвети как възрастните успешно да насърчават четенето сред модерните деца от Валентина Стоева, Теодосий Теодосиев разказа за своят опит и неговите възпитаници, хора, които между другото са световни първенци на олимпиади по физика и математика или с други думи, човекът имаше какво да сподели по отношение на евристичните проблеми в образованието и възпитанието. Тези неща и още много други. Design Thinking, Mind Mapping, потенциалите на WordPress за малките, образование в стил Бате Сашо, без кола и раница, небето ми е граница. Междувременно, извън залата за лекции, основната виновничка за събитието Ивелина Натанасова не спираше с нетворкинга и се чудим как и остана батерия в телефона. Разбира се, както и предишният път, имаше страхотни занимални за малките. Samsung превърнаха децата на гостите в млади гении, които по двойки създаваха разказаха своите собствени истории посредством таблети.